<laughs> je suis poète, non, je peux pas, j'ai obligation. C'est la première fois, tu vois, que je poète là. C'était l'intérêt.

sur la zone du il on même pour partir, ça tu as le tien pas. Attends. Voilà. La peinture noire, elle tient sur le. Ah bah oui, c'est de l'acrylique. Oh, parce qu'elle est capable de se faire embarquer par des jeunes, faut qu'elle s'approche par n'importe qui. N'importe qui euh, carré c'est C'est. se. La laisse ça oh, fait bien. Ah, et puis t'imagines avec des flics devant Je ne vais avoir qu'une seule obsession, les avoir dans le cadre avec moi.

Ouais. Euh, sur l'égalité des salaires entre hommes et femmes. On ne sait pas comment la tourner. C'est Bah, égalité des salaires. Hommes et femmes. Hommes, femmes. Tu fais égalité des salaires, tu mets le signe des femmes.

qui est a un département, une euh, commune en France qui est au top. Euh, c'est-à-dire que tout ce qu'ils consomment, euh, c'est gagné. ce qu'ils n'ont pas dépensé. Avec, avec, ce qu'ils gagnent, ils peuvent, rénover les zones, faire des choses comme ça, Plutôt que dépenser l'argent euh, dans le courant, ben, a